ქუთაისის მყარინარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტზე იმშელეს თბილისში პროექტი ქუთაისში ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობას გადაზიდვის სისტემის და დახარისხების საწარმოს მოწყობილობას ითვალისწინებს პროექტის საერთო ბიუჯეტი 26 მილიონი ევროა კონფერენცია ეწნება მყარინარჩენების მართვის ინტეგრირებულ გეგმას იმერეთის რეგიონში და ის მოიცავს იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტს ასევე ამ პროექტში ჩართულია ჭალეშქუნის რაიონები იგულისხმება ძველი ნაგამსახველების დახურვა შესაბამისი წესების დაცვით ახალი თანამედროვე მოთხოვნების დაცვით ნაგამსახველების მშენებლობა გადასაზიდი პუნქტების ინსტალაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ აქ მოხდება ნაგვის ხარინარჩენების სეპარაციაც რაც ყველაფერთან ერთად გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ამ სფეროს კომერციალიზაცია დავიწყოთ, იმიტომ რომ მოგესწრება და მყარნარჩენებში ძალიან ბევრი სასარგებლო გამოყენებადი ნივთიერებაა.